Yo, good Yo. Tell these motherfuckers what the Wait. fuck is going on, man. hey. Yeah, yeah. Get Let's go on the track, Backseat yo. crew, like Tom Cruise. Krieg some Caesar, home, ja, food. Paparazzi flock about bitch, that's love. That's Tell her, Genie, my crib, just rollin'. Just that yo. Just ballin'. grab my dick like no other. Bad girls know it, bad girls got it. Pop some booze, cause I'm flying. Frozen, frozen, rolling, rolling O cartilha, cartilha nojo Tão bobo, não vou pagar pra ver Frozen, frozen, rolling Ouro cartilha, cartilha nojo Tão bobo, não vou pagar pra ver Whisky no copo, cartilha não pulso Acelera forte, rasguei a blitz ah, Bolsa só dinheiro bruto Ela vai no toque, bandida fala que que é mal sério, passa a senha do cofre que hoje eu vou gastar todo o seu malote Joguei o lixo no pescoço dela, maldade, dinheiro, misturada forte Voando tiros, eu me sinto leve, derrubei opinião que não me serve Bate grave, tô jogado no moche, se ela não entende a cabeça ferve Frozen, Frozen, rolling, rolling